<laughs> هذا حق جعفر لي هذا حق جعفر رجاء ضروري انا اقول لك قول لي سكر قول لي سكر <laughs> قول لي قول لي قول لي سكر سكر سكر اذا باين <laughs> حبيب قلبي الله يحفظك اسمع انت أيوة. لابس بالنسبه لي اليمن والله ما انا داري انا اي حاجه نظيفه قدامي البس لي بس همشي تستر انا همشي نظيفه ها ما همشي مصبنه بس الله يحفظك يا امين مزوج يا امين امين مزوج والله هذا انا مخلوص ركبه آه، عيسر الله يسهل الله لك انا آه، آه، لما تتعامل مع هؤلاء بعض الشباب تعجبني تعامل معهم بحب يعني هذاك ولد ما يعطاك اه, آه. تعجبني تعاملك معه تعامل آه، رحمه مساكين ذولك ترى <laughs> تمام هو في لعب لعب بسيط في الاعدادات يعني مش منه ترى هو من ال... من الصعبه هي آه. دائما رفقه السوء هذه نتيجتها يقولوا له كذا واصل عشان تشتهر واصل فهمت قصدي فهو غير انه احيانا احيانا طبيعه الخلقه نفسها يا اخي نفسها احيانا المساله هي ترى حاله مرضيه مشجوع مشهور بيده حتى للامانه كيف تحتويهم كيف تحاول ان تؤهله المجتمع بيساهم في تخريبه تمام التنمر هذا يقول لك اصلا قد الناس بيسبوني بيسبوني كذا اخرب امها صح الله الله أه؟ انا انا اشوف ارى انه يا ام علي يعني من الاحسن من الاحسن انه الانسان يعني آه، يكون دائما على مبدا سليم على مبدا طيب والباقي على الله يعني انت حاول باللي تقدر والباقي على واحد احد قول الله يهدوه والله يسمعه قل واتقوا الله ما استطعتم الله هكذا يعني كلام كلام حدود تقوى جهدك وربي بقدر صدقه بيوفقه يوريه الطريق ترى على صدق هو ما يشاش الطريق قال لو ان الله هداني لكنت من المتقين فالله يقول له بلى قد جاءتك انا قد وريتك الطريق بس انت متشاكل هو بيوريك الطريق الله اي والله قصيد حق تهامه اول شيء حق تهامه الليل شعيد انا الليل انا شاك تغرفهم جب كله مدرة آه. كلها تطلع اهل الليلة اللي آه، طلعت لنا هناك اسمع يا تهامة يا تهامة ها انت فوق الراس هامة اسلم ولا يا تهامه من يعلمنا الكرامه الكرامه